السلام عليكم البنات كي دايرين لاباس عليكم بخير نتمنى تكونوا كاملين بالف خير وعلى خير الحبيبات ديالي كيف القاعده دائما كنجيب لكم حاجه زوينه كتحمر الوجه اليوم جبت لكم لاباطا فيلوف المنزليه درتها في الدار نتمنى تنال الاعجاب ديالكم نوريها لكم كي جات شفتوها ها انتم غزاله البنات <laughs> ها جمعيها ونوحها ها انتم البنات ها زوينه تهبطه فيلو غزاله كتحمق نتي نتي نتي تكوني مسيطره على على على الشكل ديالها وعلى الحجم ديالها هانتوما الحبيبات ديالي نتمنى تنال الاعجاب ديالكم غزاله شفافه ورقيقه وغزاله كتحمر الوجه نتمنى تنال الاعجاب ديالكم الا بغيتي تعرفي الطريقه كيف درت لها والمقادير العجينه دخلي الفيديو ديالي انا كنستناك حبيباتي غادي نمروا المقادير ديال العجينات الباتافيلو عندي هنا 300 غرام ديال الدقيق الفرص غربلته هنا حطيته هنا عندي كاس مع مرش تاع الماء عندي معلقه ديال خماره الحلوى عندي قبصه ملح عندي 60 غرام ديال الزبده المذابه الا بغيتو تعوضوها بالزيت لا شوز 60 غرام عندي معلقه تاع الخل كيما بغا يكون الاصفر اولا بالحامض اولا الابيض وعندي 450 غرام ديال المايزينا مايزينا يمكن لكم تشاركوها بالدقيق الفرص اذا الان غادي نبسو العجينه ديالنا بالزبده بسم الله نزيدو معاها شويه الملحه ابسط الملح والخماره غادي نخلها عجينه قليله حيت انا بيدي مزيان حتى ولات رطبه كتطباو معايا دابا غادي نخليها شويه آه، واحد 10 دقائق ترتاح ونرجع ها هي العجينه ديالنا طيب هلسه كنغليها هنيكا الفيل انا 10 دقائق ونبداو الخدمه فيها حبيباتي هي بدات ارتحت لي شويه العجينه غادي نطلقها هكا شويه باش نديرها وحدات صغارين نحاول ندير 16 وحده عنديش الميزان باش غادي نعبر هادشي اللي غادي يعطيوني انا كندير عيني ميزاني اللي كنشوفها شويه كبيره كنقصها باش يجيو وحدات كاع متقادين البصومه اللي تقطعت لكم على 16 من الاول مزيان انا ما غاديش تعطيني 16 كنشوف شكون اللي كبيره حيت ما عنديش انا الميزان اللي غادي نوزن بها غادي تعطيني 14 14 الوحده اذا انا البنات بقيت كنحاول حتى خرجت منهم 16 كويره غادي ندير لهم هكا في المايزينا غادي نحطهم هكا يرتاحوا شويه وعاد نبدا كنقرص فيهم نخليها ترتاح واحد خمسة دقائق حتى لعشرة دقائق وديك الساعة نرجع معكم غادي نغطيها ندير لها السلوفان وصافي ونخليها ترتاح اذا منبقاوش كاع نشريوها من الاسواق ونخدموها ونحتفظو بيها في المجمد ما كتاخدش بزاف ديال الوقت دغيا الانسان يوجد حاجه على يدو ويديرها في الكونجيلاتور ولا غادي يخدم بها يخدم فيها هذاك النهار ولا يخليها يخليها من بعد ما تخسرش وغنوريكم حتى كيفيه الاحتفاظ بها مجمد والنبي عليه الصلاه والسلام من <laughs> حبيبتي انا طلقت هنا واحد ثلاثه ومازال عاد نزيدهم دابا انا قدامكم الباقيه كنلقاها كنبرد عليها وكنلقاها رطبت ليا شويه يعني تقدر تطلق كنهزها نطلقها ang almazinans niyan. تقدر غادي تقد من بعد اذا هذه بركه عليها غادي نزيد واحد الاخرين بدنا نديرو عليهم نخدم ثلاثه ثلاثه فنطلق ثلاثه ومن بعد نزيدهم على ثلاثه يعني نبقى نخدم سته الورقات سته نشوفها ممكن نشوفها شربات المايزينا نزيدها نكمل الثالثه دائما نرشوه زينه توصل لنفس الفوليوم ديال الاخرين باش نحطها عليهم باش يجيوني متقدين ما كنحاولش على المايزينا البنات هادشي ما الميزانة الميزانة هي اللي كتجيب هي كتجيبها كتجيبهم مقرمشين تقريبا الان غادي نطلق ثلاثه بقى وحده نطلقهم مزيان قد الاخرين ونزيدهم عليهم نطلق سته ديك الساعه نبدا نطلق نطلق نطلق حتى نبقى نشوف يدي تحت الورقه راه ما كاينش سكون هو بحيث راه شبعنا هما مازالنا كيلصقوش الرغه ديالهم حيت فيهم مزيانه مزيان هانتوما البنات غنحلهم قدامكم شفتوا مازال هادو خصها تزيد نزيد لها بغيت نوريكم بانهم ما كيلصقوش على بعضياتهم كل فرشه غادي نزيدهم شويه ديال المايزينا البنات باش نيفيتي انهم يلصقوا وهكذا البنات حتى كنطلقوهم كلشي بهم قال اللي كيدير لهم الزيت انا ما كنديرلهمش الزيت كندير لهم غير مايزينا وكتجي مقرمشه البنات في المملحات في المعسلات في كلشي ما بقيش عاد نشري هذيك ديال السوق نهائيا دابا البنات غادي نشرك عليهم هادو هانتوما هادو اللي درتهم اللواله نعاود ندير المايزينا باش نحيد الشك ديالي انهم يكونوا ما يلصقوا لياش هو نعمزيها تبارك الله شويه هادو يوصلوا عند لا طيب هادو بعد نزيدهم معاهم باش يمشيو ليه عبار واحد حبيباتي ها هي وجدت لي الورقه ديالي شفتو كي كيبان يدي منها اذا البركه عليها باش ما تقطعناش وما كيلصقوش كاملين كي تكوني تحيديهم غير بشويه راه كعارفين هذه راه sensible بزاف حساسه خجيل شفتي غير كتقطع ها واليدين ديالي كيبانو من الداخل اذا صافي غادي نجمعهم البنات غنوريكم كي كنديرو نحتفظوا بهم درتلها الكاغيط اذا دابا غادي نبقى نبلي بحال كي كنشريوها جاهزه صافي البنات شفتوها هكذا هكذا غادي نعاود لها بالسلوفان ندير لها السلوفان وندورها مزيان ونخبعها في الكونجيلاتور بغيت نبقى ندير غير ستة ستة مبغيتش ندير كلشي بقه وحده ونديرهم ستة ستة وكي تبغي آه، هذا تجبديهم الا في الدار ديالك داك النهار اللي بغيتي تصايبيه اذا غندير لها هكا كنخليو شويه اللي غادي اللي غادي ندير لها هكا تجيني كامله دايره في السلوفان وعاد ديك الساعه نعاود لها عاوتاني شفتوا هكا وعاد نعاود لها فوالا باش ما يتخلاش الهواء البنات خلاش الرطوبه ديال الثلاجه الصفار طيب، نعاود لها عاوتاني دابا غادي نبقى كندور عليها تنشدها مزيان ونرميها في الكونجيلاتور وها هي لاباط ديالنا واجده على حقها وطريقها وهادو درتهم نديرهم في المجمد نحتفظ بهم في المجمد كل كل هذا اطار فيه سته ديال الورقات نتمنى تنال الاعجاب ديالكم انكم استمتعتوا واستفدتوا من هذا الفيديو اللي درتو اليوم نتاع la pâte à filo من هنا فصاعدا ما نبقاش نشريوها من الاسواق نبداو نستعملوها غير في الدار ديالنا بالحجم اللي بغينا صغيره كبيره رقيقه غليظه شويه كما بغيتوها انا هذه درتها فينا بزاف تصلح البقلاوات تصلح المعسلات كاملين المملحات كاملين كما بغيتي ديريها والى هنا حبيباتي نستنى منكم ديروا لي les j'aime وديروا les commentaires كيف جاتكم فيلو ديالي المنزليه ونتمنى آه نكون عند حسن الظن ديالكم والف مرحبا كيف القاعده بالناس الجدادين اللي ضموا القناه ديالنا والناس القدامين ما كنساوهمش هذوك هما اللي الدار طبيعه الحال من الاسره ديالنا يلا حبيباتي خليتكم في امان الله صحه فطوركم مع السلامه